А куда очередь собралась? Дмитрий Иванович опять воду выбирает. Да уже бы свою нахимичили. Ха, точно! О! Хм. Привет, что делаешь? Опять взрывы, бахи какие-то. Да, вот, вот создаю. Хм, так уже же есть, хорошо. Ну где? Ни слова больше, полетели. Хм. Клик. Ого. Ну и где? Сейчас я буду. А. <laughs> А. Ух ты. Ну и кто я сотворил? Lembrou-se? Quick!